ყავს საქართველოს ცხოვრები ეთნიკური მცოცობის წარმომადგენელი ასამბლეები, კოლექტივები და სწორედ ისინი საზოგადოებისათვის წარმოადგენენ საქართველოს მრავალფეროვნებას. მე დარწმუნებული ვარო, თუ საქართველო რამეთი პირველ რიგში მნიშვნელოვანი საინტერესო არის თემანდელი კი ევროპული ღირებულებებისთვის არის ჩვენი მრავალფეროვნება.